қарапайым қазақ елі мен Оспан мұрат қазақтың қарапайым баласы ә, біз айтылып жатқан сөздің барлығы рас барлығы ақиқат бірақ оны бәріміз білеміз бәріміз көше сыпырып аула сыпырып жүрген анаң да біледі оны ана күзетте бір күн істеп үш күн демалып жүрген ағайындардың барлығы біледі байлықтың ұрланып жатқанында басқасында тек ә, бір нәрсені түсініп алайықшы бұл қазақ мемлекеті кімдікі тек қарапайым кез келген қазақ соны білу керек ол сенікі қазақ халқы ол сенің мемлекетің бұның барлығы қай кезде түзеледі ананы айтып жатырмыз мына проблеманы да айтып жатырмыз проблема бітпейді қай кезде түзеледі жақсы елін сүйетін ұлтын сүйетін азаматтар ел басқаруға барған кезде ал оған бармас үшін қазіргі билік не істеді сайлауды әділетсіз өткізді нүкте басқа ештеңе жоқ ол жерде демек бұл қазіргі отырған би билігі де парламенті де соның ақыранигі соның шопыры да босату керек ол жерді мына халықтың кешегі өзінің дауысын берген мынау халықтың қалаулысы деп айта алатын осы азаматтар сол жерге бару керек өтен ағамыз басқара басқа басқарама, ма оны шешетін сол халықтың қалаулылары ол жиналған бес алты адам шешетін нәрсе емес и ол маңызды да емес егер солар жиналып басқаратын болса тілі де түзеледі жерде сатылмайды қазақтың көзінен бір тамшы жас түспейтін болады осы алаң бір емес бірнеше рет қазақтың қаны төгілген алаң не үшін өлді ол не үшін кезгерген қазақ солардың ажалына менің тамшыдай болса кінәм бар дегенді сезіну керек и ол мойындау керек соны мен бармағанның кесірінен бір бауырым өлді деу керек сол мына түйсікке келген кезде жаңа құлқынның құлдығынан алып тастап менің кредитім жабатын ешкім жоқ мен кредитімді қалай жабам айналайындар мемлекеттің басқару орны қалпына келетін болса қазаққа кредит алудың керегі жоқ кез келген қазақ кредит беретін дәрежеге жете алады и ол тек құлқынның құлымен өмір сүрудің керегі жоқ рухани байлығыңды ойла ертең қай балаңа қандай мұра қалдырасың сол үшін барша қазақ халқы өз талаптарыңды қоюды үйреніңдер форма кигенің бар форма кимегенің бар кешегі сайлаудағы мұғалімдерді қорғаңдар олар жазаламау керек қорғау керек оған қорғаныш білдіретін осы азаматтар кешегі сайлауға түскен ей сен сотталмайсың сені жұмыстан шығармайды әділдікті қалағаның үшін десе ол мұғалім деп сол сайлаудың әділ өтуіне тырысады ал қазір біз ондай күшті көрсетіп жатқан жоқпыз мына халық парламентінің ары қарай жалғағанын сұраймын өтінемін осы азаматтардан осы беттеріңізден қайтпаңыздар бірлік бар жерде ешкім ештеңе істей алмайды халық тек көрсе болды сіздердің бір екендеріңізді көрсе халық қастарыңызға жиналады Thank you.